мен да сени сагынам сени издеп күндө жалынам бакытым гүлүм жан эркем өзүңдү сүйүп сагынаммын караның эңсеп кагылам кайсы күнү сага кабыламын ай кабыламын ай көздөрүң нурдан тараган көңүлүм сенсиң самаган көрүнбөй калсаң садагам батып сагынамын ашыктык отун арнаган айта албай бир сага кабыламын ай каламын ай ой басып күндө баратам олугуп ырлар жаратам жүзүңө сүйүү элестеп жүрөктү күндө жылытамын өзүң деп жүрүп өзгөчөм өзүңө бир качан жолугамын ай жолугамын ай катарлаш басып баратсам кармасам деймин колуңан капыэлет анан адашып кармасам деймин жолуңан эй жаныңдан артык жан адам жыргалым сенсиң махабатым ай махабатым ай

бербеди